När trollmor har lagt de elva små trollen och bundit fast dem i svansen då sjunger hon sakta för de elva små trollen det vackraste ord hon känner Ooh, ay, ay, ay, ay, boof. Ooh, ay, ay, ay, ay, boof. Ooh, ay, ay, ay, ay, boof, boof. Ooh, ay.